Уважаемый Александр Григорьевич, мы с вами не так давно виделись в Москве и договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, э, потому что действительно обстоятельства требуют такого серьезного разговора глубокого, имея в виду и все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, но и то, что связано с экономикой. Э, несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика э, удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Э, это, об этом говорят все э, основные макроэкономические показатели. Я сейчас не буду перечислять, в ходе беседы покажу вам, что происходит. Да, конечно, все не просто. Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. И в целом, хочу это подчеркнуть, в целом э, эти усилия дают положительный эффект. Но это отражается и на э, уровне товарооборота между нашими странами. В прошлом году был достигнут рекордный уровень, почти 38,5 миллиардов долларов. Кстати говоря, переход э, в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ну, ситуация сложилась так, что мы это сделали, и в целом не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть, не в ущерб нашим партнерам, выполняя все свои обязательства. Мы по некоторым товарным группам переходим на, на, на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля для э, России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах э, торгуем давно, и объемы эти увеличиваются. Разумеется, один из э, ключевых вопросов – это, все, наверное, ожидают, что я скажу, энергетика, это важно. Но ну, прежде всего, промышленная кооперация. Вы тоже неоднократно ставили вопрос о том, чтобы нам Э, здесь сделать дополнительные шаги вперед. По кооперации. По кооперации, по промышленной кооперации. Ну, естественно, энергетика, сельское хозяйство, э, во всей его совокупности причем. У нас очень много направлений совместной работы, есть о чем поговорить. Я уже не говорю о э, процессах дальнейших, связанных с, со строительством союзного государства. Здесь мы как и договаривались, делаем все это спокойно, без всякой спешки. Каждый шаг выверяем с тем, чтобы э, каждый этот шаг укреплял нас, укреплял изнутри, вовне, укреплял наши политические системы, э, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Владимир спасибо огромное. Это не дань моде. Я действительно вам благодарен за то, что мне удалось здесь немножко окунуться в море и вот с вами встретиться, обсудить злободневные вопросы. Э, вы знаете, <laughs> очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно э, интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу – она оказалась меньше, э, падает уровень безработицы. Это, да, это хорошо. А, ну и рубль укрепляется бешеными темпами, <laughs> чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Но это для них неожиданное. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей. И они, сами не понимая того, Запад, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Наше правительство по нашему поручению определили основные направления по импортозамещению. Даже посчитали в первом приближении, во что это обойдется. Деньги совсем небольшие, я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные, ну, совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение. Я уже не говорю э, по линии безопасности мы, мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии, которая здесь э, действует. Поэтому в экономике действительно они, спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии. Э, ну, а что происходит там, они явно недооценили. Они жили читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию. Правда, Путин виноват, там во всем виноват Путин. Поэтому... Мы с ним серьезно поговорим. <laughs> Да, <laughs> да. Поэтому здесь у нас э, неплохо складываются дела. Правильно мы в Москве договорились, что отдельно встретимся и обсудим уже и комплекс импортозамещения вопросы, направления, и сфера безопасности, мы тоже не скрывали это есть о чем поговорить, особенно в связи с тем, что натовцы концентрируют все-таки на западных рубежах э, войска. Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине, вы это прекрасно знаете. Э, нас, да и вас это должно беспокоить, и, наверное, тоже, что э, они уже сделают шаги политики к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки и натовцы, выйти, помочь таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности, это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим, и, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы э, не допустили вот отрыва этой западной части и других частей от Украины. но это моя такая позиция, но вы это знаете. Вы точно знаете, это я знаю. А, поэтому здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших проблем. Их проблем, которые нам придется решать. Вчерашнее непонятное поведение в Киеве президента Дуды, кстати, который практически ничего не решает. Польша вот занимается этими фейками. Поэтому в безопасности вы правы, я вас поддерживаю. Здесь у нас проблем немало. Но мы их будем решать. Мы ничего не боимся. Как э, в былые времена говорили, наше дело правое, и рано или поздно мы все равно победим. Спасибо еще раз, что даст вопрос обсудить более глубже и проконтролировать исполнение обязательств и поручений, которые мы дали нашим правительствам. Очень рад вас видеть.